Professora, posso ir no banheiro? In English? Banheiro. Banheiro. bathroom. Bathroom. Bathroom. Pipi. I go pipi. Pipi, Carlito. Go bathroom. I... I am bathroom. I am bathroom. Ok. Can can I go to bathroom? May. Mayday, professora. Mayday. Tá vazando uma gotinha. A primeira gotinha, professora. <laughs> I bathroom. I go bathroom. Carlito, você tá mijando? Yeah! I'm mijando. Amazing. Ai, Carlito, vai no banheiro, vai. Não, não. Now I já mijei aqui.